İşığı söndürmə. Sabi rəhmətli. Ana yuxudan qəm içində oyandı. Alt otağın açarını qızına uzatdı. Düş aşağı, aç qapını. Onların işığını yandır. Bu gecə ilham yuxuma gəlmişdi. Dedi, ana, mənim işığımı niyə söndürmüsüz? Qız açarı anasından aldı. Pillələrlə aşağı indi. Üstə onlar, altda qardaşı gələnləri ilə yaşayırdı. Qanlı şənbədən düz iki ay keçirdi. Dünən yaz girmişdi. Onların qara bayramı idi. İki aydan bəri otağın qapısı açılmamışdı. Aman Allah! Mən onu necə tapdım? İlhamgil Tiflis xiyabanında dayanmışdılar. Qoşun ilk öncə oradan cummuşdu. Barikadaları basıb əzmiş, insanları xırtxəşil eləmişdi. Hər yandan atəş yağır, avtomatlar, pulemyotlar gürlüyür, işıqlı güllələr qaranlığı kəsib doğruyurdu. Qohum-qardaş, ana-bacılar güllə yağmurundan çəkinməyib, öz əzizlərini, doğmalarını axtarırdılar. Səsləyir, çığırır, küçə boyu kol-kös arasına yıxılmış cavanları çəkir, aradan çıxarmağa çalışırdılar. Saldatlar aman vermir, balasını, qardaşını qurtarmağa can atanları gülləyə tutur, cəsədlərini yanına sərirdilər. Bacı qardaşını neçə meydin arasından tapdı. Qolunu boynuna aşırtdı. Dizin dizin sürünüb O da lovun içindən onu çıxara bildi. Altıcı ayın gəlini dözmədi. Mən ilhamsız bu dünyada yaşaya bilmərəm. Ana, qız gəlini gözdən qoymadılar. Amma neyniyəsən, gedəni saxlamaq olmazdı. Zəhər içdi. Hər ikisi yan-yanaca dəfn edildilər. Ana bacı hər gün şəhidlər xiyabanına baş çəkir, qoşa qəbri odlu gözləri ilə isladır, dönüb kor peşman qayıdır, gəlin otağının bağlı qapısı önündən dinməzcə ötürdülər.'' Dünən qara bayramdı. Bakı əhalisi ellikcə dağüstü parka qalxmış, şəhidlərin qəbrini ziyarət eləmişdilər. Həyat baca qan ağlayırdı. Allah ağır getməsin deyib, ana nimçədə səmən əkmişdi. Yaz sorağı yamyaşıl buğda təpəsi ana bacının göz yaşları ilə suvarılmışdı. Ana, könlümə xəngəl düşüb, demişdi. Ana yayma yaymış xəngəl bişirmişdi. Yemiş, qalxıb getmişdi yağı qabağına. Bu onun son yeyişi, son gedişi olmuşdu. Bacı iki aydan bəri açar görməyən kilidi açdı. Otaq başına dolandı. Qaranlıq, nəmli evi gözü seçmədi. Düyməni bastı. Çil çırağı alışdı. Elə həmin andaca iki quş pırıltı ilə qalxıb içəridə bir kərə dövrə vurdu. Aralı qapıdan çıxıb getdilər. Qızın oradan nə halda qalxdığı ananı təlaşlandırdı. Nə olub? Nə baş verib? İşığı yandırdım. Onların çarpayısına iki quş qonmuşdu. Otaq işıqlanan təki qalxdılar. Dolanıb uçub getdilər. Ana, vallah onlar quşa bənzəmirdi. Başları elə bil insandı. Qapı iki ayda bağlı idi. Quşlar ora hardan giriblər? Ananın gözləri səməni zəmisinə dikildi. Qızım, qardaşının, gəlinimizin ruhu imiş o quşlar. Bayrama görə otaqlarına baş çəkməyə gəlmişlər. Allahın günahsız bəndəsisən bala ruhlar sənin gözünə görünüb.